Merhaba, bu video salesforce.com demo hesabı üzerinde Lightning arayüzü kullanılarak hazırlanmıştır. Firmanızın kullanmış olduğu lisans türleri, yapılan özelleştirmeler ve kullanmış olduğunuz arayüzün Lightning ya da Salesforce klasik olmasına bağlı olarak ekran görüntüleri farklılık gösterebilir. Bu videonun konusu parola sıfırlamadır. Sağ üst köşede bulunan ayar ikonunu tıklayarak kurulumu seçiniz. Arama kutucuğuna kullanıcılar yazarak kullanıcılar seçeneğini seçiniz. Parolasını sıfırlamak istediğiniz kullanıcıları işaretleyerek şifreleri sıfırla butonunu tıklayınız. Gelen uyarıyı tamam olarak işaretleyiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.